a mi canal de YouTube. este es Remake Life Academy y aquí vais a poder aprender freestyle. vuestro canal. Aquí os voy a enseñar desde el paso original básico hasta el paso avanzado con Isolation. Hoy, como habéis visto, he enseñado 10 formas de hacer el V-Wall. Todos los miércoles voy a poner tutoriales de, pasos básicos, de técnicas, de movimiento. Espero que os haya gustado las 10 formas de hacer el V-Wall. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto, ¿vale? Seguidme, por la calle no, pero por las redes sí.